वालेकुम जी क्या हाल है आप सब ठीक ठाक होंगे जी ये आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन लाई हूँ ये अरबिक स्टाइल मेहंदी बहुत ही इजी है और ये जो है ये आम डिज़ाइन है ये कुछ इसमें मैंने आपका इंटरेस्ट भी ऐड किए ये तो बहुत ही इजी है ये देखिए तो फ्रॉक डिज़ाइन है तो प्यारा डिज़ाइन है ये भी इजी है बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन आप लोग मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं आप लोग के लिए उस टाइप की वीडियो जो है अपलोड कर सकूं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर किसी को ड्रेस डिज़ाइन है मेहंदी डिज़ाइन चाहिए मेकअप डिज़ाइन चाहिए दुल्हन ड्रेस डिज़ाइन चाहिए तो मैं जल्दी ही दिन में दो तीन वीडियो अपलोड करूँगी उनके लिए ये देखिए तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था ये भी सिंपल है ये ये वाला दोबारा शो कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये भी बहुत अच्छे है